әбілқажы көкем бар ма екен әбілқажы көке болса келіңіз той төріне әбілқажы көке болса келіңіз ә көкпар көтеріліп жатыр түлкібастың түлегі абай палуан жерден барды көтерді асқар палуанға ауысты құдай көк бар. торғасқат қая деген ай бұл төменгі мәрені төлеш қалдың баласы төлеш қалдың баласы қошай палуанның інісі бақтыбай палуанға тастады деп тұрмыз құдай қаласа атты білетін боламыз қарап қараз қаласынан келген ат деп тұрмыз атты бұрын соңды көргіп жүрген атаман атты сәйгүлік пе деп тұрмыз қазір білетін боламыз көкпарды асқар палуан басып келе жатыр а кешіресіздер жаңа талаптағы шалқар мырзаның атыменен жаңа талаптағы шалқар мырзаның атыменен баруын бақтыбай палуан тастады екіге бер міне ал екіге бер жүз мың тенгені бар боласын, жүз мың тенгені кені боласың әлештің аты дейміз ба ә, бәрекелді сайрам ауданындағы әлеш мырзаның атыменен аттың аты алмаз алмаздың без ма? ма? Ә, бәрекелді міне қайтуын сайрам ауданындағы әлеш мырзаның алмаз атты сәйгүлігіменен міне алмаз атты шаптырып жүрген шири мұхтар ағамыздың міне алмазының бел баласы деп хабарлап кетті міне алмаз атты сәйгүлік түлкі түлкібастың түлегі асқар палуан тастады міне салымдар құтты болсын құдай қаласа